important justement de, euh, de, de parler à Dieu. Quand même cité euh, Matthieu 11, 28 dit. Tambour s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau de Hello, parlons-en. le thème. Ah, non. Bah. <laughs> Là, j'irai descendre sur terre. Là, je Devinez quoi Nous sommes de retour oh, On est là, là. Ça reprend.